Намасте. Меня зовут Мерцана. А, в этом году я закончила курс учительский 300-часовой в э, самом волшебном городе, в самом сильном городе мира. Это город Ришикеш, на берегу Ганги. Для меня в йога-доме Йога Йогакши. Я благодарю весь мир всех богов за то, что они позволили здесь находиться, получить эти знания. Я могу сказать, что каждому ищущему себя, а, каждому, кому нужен хотя бы маленький свет в конце туннеля, а, он найдет его здесь, в этом доме, в этой школе, потому что тут дают не просто знания, которые вы можете прочитать в интернете и в книгах, а здесь знания передаются от учителя ученику без слов. Как бы это ни звучало, но вы их получаете на ментальном уровне, на духовном уровне, на энергетическом. Это самые важные, самые сакральные знания и практики, которые вы можете получить здесь и сейчас. Это практики, которые откроют для вас вас и ваш мир. я на своем опыте, на своем пути могу сказать, это очень ценные и очень важные моменты в жизни каждого человека, каждого живого существа, у которого есть дыхание. И недавно нам учителя сказали, что только дыхание является истиной живого существа. И только дыхание не имеет никаких масок, не имеет никаких никакого эго, никаких принципов, соединяется с Вселенной. Я желаю вам дышать искренне, истинно и осознанно. Приезжайте, и вы найдете свое дыхание, вы найдете свою жизнь. Намасте.